Yun guys, lakasan natin yung trip natin. Meron tayong gagawin ngayon. Malabo yung camera dito. Meron kaming napulo dito na anong tawag dito pare? Lalagyan ng pizza. Lalagyan ng pizza. Magpa-prank kami. Kunwari lilibre namin yung mga mga tao doon sa amin. Hindi ko alam kung paano mangyayari dito. Basta magpa-prank kami. Tingnan nyo na lang, magbibideo clip kami. Tignan nyo, ito yung laman, oo. Oh, oh. Di ba, ang ganda? Tapos meron pa kaming panali. Oo, oh, ilagay nyo na, ilagay nyo na. Guys, nandito nga pala kami. Dala na namin yung pizza na bigay namin kay mama ko. Sana magustuhan niya kasi regalo ko sa kanya to. Bale, salamat nga pala sa girlfriend ko kasi meron ako regalo kay mama ko. Pang Halloween gift, di ba? Halloween gift. Salamat din sa mga barkada ko kasi sinamahan nila ako. Sarap nito kasi natikman ko na to eh. Salamat. Gagi. sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Basta, sa regalo ko sa inyo. Ito na! Senyora! Tatanga may nankin dyan sa atas siguro ng takur. Tanga-tanga yun. Yung nag-deliver. Tanga yun nag-deliver ta ano daw. Da, parang ano, ay, parang hindi naman alam magbukas ng ano oh, di ba bukas na kaagad? Oh, yan, regalo ko sa inyo yan. Huwag niyo mga masyadong kulugin para hindi ano, hindi surprise. <laughs> Sige. yan, regalo. Tan tan tan tan tan. Happy birthday. <laughs> surprise! Wala pa akong pa, wala pa akong pambili ng pira kaya yan. What? Ano muna mama. Pero Mama, tanda niyo mama, na mahal ko kayo kahit anong mangyari. <laughs> ngayon, katatawanan lang ngayon pero baka sa susunod na buwan, akala niyo pera na yung ibibigay ko, di ba? <laughs>